wir fly Sie sind nicht außer Vögel, Papageien Ich hab keine Zeit, schmeiß den Scheiß aus dem Deck Leer's way, put mein Scheiß laut Denn ihr ist so dope und fake Ihr seid allerhöchstens Absturz, doch nicht fly Aber mir egal, ich bring die echt im Bass als Teil Und Baby, suchst du mich, ja dann schau nicht in den Kreis Denn ich bin ganz woanders, so Baby, ich bin weit Weit, weit entfernt Murder was the case that the game made ich halte dich, scheiße, ob ihr seid fake Also schau mich nicht so blöde an Du bist für mich nichts, du bist unrelevant Scheiße auf den Fame will Benjamin und Dice Ice 1000 Kilometer der Song geht laufen in die Nights Es geht ein Schritt nach vorn und dann zwei Schritte zurück Und dieses Leben ist nicht fair, dieses Leben ist ne Bitch Und das Schicksal ein Verräter, doch ich gebe keinen Fick Denn ich bin dope und sie bleiben wack Oh Lord, what you buy me, buy me, buy me einen 190er Band Ich will frei sein, nur frei sein, also weg mit euren ich auf mein Planet Was geht's, lift das Gift gegen den Schmerz in meinem Herz Bitte hoch, hoch zum Lord, das ist von der Pain Doch der Hasse fickt mein Brain Rap ist dope und das straight Ganz egal was kommen wird Ganz Alles was anders ist, alles was anders ist, ist gut Also haltet eure Schnauze, ich als True ich lauf in weißen Nikes Ich will Euros und das Eis Ich hänge hier am Abgrund und die Hölle, sie ist heiß So heiß, die so lacht, klar und die Bitch ist nice hier im District 9 Deine Seele ist der Preis für dieses Life Ich als Dope kein Scheiß Ich als Dope kein Fick Fick Ich als Dope halt safe Echt, Digga, was passiert hier? Ich bin die Wahrheit mit mir Und ansonsten nichts, nichts Ich halte zu, oh, hier, hier Und ansonsten nichts, nichts Ihr könnt mir nicht gefährlich werden Ich bin ruhig und test you werde auch so sterben Sterben Tag für Tag, Nacht für Nacht, Nacht Life ist hart, hart sagt es Von der Fliege bis ins Grab Life is real, life is real Nur Irgendwie viel, Und ich lauf, lauf in weißen Nikes Nice, Leurus und das Eis, Eis Kalt, doch die Hölle, sie brennt heiß So heiß, heiß, ich gebe keinen Scheiß Bis zum Ende halb die Snecht Ich bleib ich und du ich From the cradle to the grave In weiße Nikes Null Euros und das Eis Nice, kalt, doch die Hölle sie brennt heiß So heiß, heiß Scheiß, ich halb die Snecht Zum Ende halb die Snecht Und meine Hoffnung wird erstehen, wenn ich mal sterb From the cradle to the grave Ich bleib bis und nur ich. Auf alles, was mich nicht umgibt, geb ich kein Fick. For, for life, life. Ansonsten nichts for life.